Assalamualaikum dan hai Nama aku Kip Hafizuddin And this is my first travel vlog Untuk vlog ini aku akan cuba cakap dalam bahasa Brunei And then maybe mix with some English Okay Our first destination for today is We're gonna go to Shenzhen and Hong Kong So let's go Música sekarang kami di KLIA 2 We're waiting for our flight dalam pukul 6 pagi sekarang ke Shenzhen Joining with me here we have Melvin Yeah Hai Kanyang Sudah Cam Melvin dia work dari petang And then um, terus continue ke Miri Belum lagi tidur ya oh, Belum lagi tidur And jam. Say hi Hello Today Aleh sama payah tidur di flight <laughs> Okay, right now kami sudah sampai di Shenzhen dan di luar boleh nampak view kami. Uh, so basically this area ada banyak restoran Muslim and halal food and uh, perjalanan dari Shenzhen Airport dari ke uh, Muslim Hotel took us about one hour and 30 plus 30 minutes. minutes. Yeah, 30 plus minutes. So the the perang jauh benar. Then the good thing about this area is I recommend people yang Muslim yang mau cuba try living in Shenzhen to go over here because there are a lot of halal food around here. Okay, so we're gonna go right now. Okay, let's go. Let's go. Okay, let's go. Okay, next destination kami kan ke Dongmen Pedestrian Street di mana uh, ada banyak barang-barang murah. Dapat bargain something lah from there. <laughs> jalan-jalan. Oh yeah. Oh yeah. So nak nak kami makan dulu. Uh, stay tuned nak kep ke. Okay? Ok, sekarang kami makan di restoran uh, Eh, salah Salah, Ini supermarket Salah supermarket <laughs> Jom menunya mana? Cina So, kami order dua kebab sama nang kek Sebenarnya nyaman Cuba cerita cuma cari hotel tadi Sebenarnya, tidak pelang payah cari Just that the road nama roknya sejalan macam hmm. confusing pasal banyak macam thread sama jaroknya kiri sama jaroknya nama roknya oh. so kami macam adalah sesat sikit tapi eh, sebenarnya distance yang dah jauh just 9 minutes away Sekali uh. kami sudah hampir kami ada terjumpa di salar supermarket lah sekali ada macam ada ada muslim lah <laughs> pakai tudung ya <laughs> sekali ah, kami tanya where is where can we find um, the muslim hotel she's like, um, yes, I'm Muslim. Assalamualaikum. <laughs> Dan yang, yang, yang dah faham pasal saya fikir uh. kami tanya pasal uh. Uh, halal food satu. Tapi obviously ya yeah, enang muslim lang uh, since dia pakai tudung and, and all. Gini terkejut lah macam Assalamualaikum, I'm Muslim But but we want to ask where is the hotel <laughs> We know you're Muslim ini depannya di sebelah saja hotel oh itu iya, coba lihat coba lihat apa nih jam um, daging kebab so we will let you know channel saya sekarang so kami makan dulu oke okay? bah makan makan silakan nyaman nggak oh, nyaman nyaman <laughs> bahas kejap oke okay, aku hmm. makan dulu <laughs> Okay, so tadi di kawasan Dongmen kami ada banyak jalan-jalan lah juga. Tapi ada yang calinya lah. Pasal kalau dilihat ada orang kadang-kadang meminta sedekah lah. Yang mengagak arah pertanian. Tapi selalu ni jam yang kan. Uh, tapi aku recommend kalau kamu kenal anak-anak jadi bawa belayar lah. Pasal ia boleh menunjuk-nunjuk kamu supaya kamu yang bayar. Lama. Aku kena salahkan. Alright guys, that's the wrap for day one. and tomorrow um, we're gonna be visiting on some of the most interesting places in Shenzhen Ngalip pulang na sakit mga sudah <laughs> Goodbye Good night, Good night.